Ты что, свой хвост решила отгрызть? А? Тишка. Пошли, ты же на улицу хотел. Тише. Пошли на улицу. А, ты мне сейчас весь пододеяльник. Вот играть нам надо. Ой. На, вот тебе играй с ним. Вот хочешь лапу грызи. Нет, он его облизывает. А меня кусает. О, о, о, все.